na casa 1.5 é exatamente isso que a gente define. O ritmo é a frequência com que iremos realizar a prática.